Andijonlik yosh sportchini kim va nima sababdan o'ldirgani ma'lum bo'ldi. Albatta bu video davomida to'liq ma'lumotga ega bo'lasizlar. Sportchilarni nega va kim o'ldirib, qirib yo'q qilmoqda aziz yurtdoshlar sizlar ham qo'rqmasdan ikki og'iz fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring chunki bu videoda aynan sportchini o'ldirgan ham sportchini oilasi ham tomosha qilyapti agar qandaydir maslahatingiz bo'lsa iltimos yozib qoldiring va albatta aziz yurtdoshlar videomiz kengroq tarqalishligi uchun sizlardan atigi bir dona 7 deb yetti harakat bilan like bosib qo'yishlaringizni iltimos qilaman kimda kim like bosgan bo'lsa alloh rozi bo'lsin deb videoni boshlaymiz assalomu alaykum aziz yurtdoshlar assalomu alaykum aziz vatandoshlar sizlar bilan men muhammadjon madiyev va siz zaynonda ha max madiyev kanalidasiz agar kanalda mehmon bo'lsangiz hozirda o'zida obuna bo'lishingizni e, eslatib ham iltimos qilaman chunki kanal sizlarga xizmat qiladi ho'p ko'p gapirmasdan sizlarga to'g'ridan to'g'ri bo'lgan voqeani batafsil gapirib berishligi uchun o'sha bola ya'ni marhumning do'stlari va bir qancha yana dalillarga yuzlanamiz video davomida hammasini ko'rib bilib olasiz marhamat Videolar shulardan iborat edi. Sizlar bilan men Muhammad Jamadiyev bo'ldi. Ko'rishguncha xayr, o'zingiz ehtiyot qiling. Rahmat e'tibor uchun.